Talgo a été repris début 1999. C'était une société qui était déjà installée dans le sud de la France. Elle avait un concept fantastique qui était justement de mettre en valeur les propriétés des algues et des actifs marins pour la cosmétique. La mer est un immense réservoir de vie euh, qui contient euh, tous les oligoéléments, euh, tous les micronutriments qui sont indispensables au métabolisme humain et les algues ont cette faculté euh, extraordinaire de concentrer en elles euh, toutes les richesses du milieu marin. Elles peuvent contenir dans leur tissu euh, jusqu'à 1000 fois plus d'iode, 100 fois plus de calcium ou 10 fois plus de magnésium qu'une plante terrestre. Et c'est pour cela qu'on a coutume de dire que l'algue est vraiment le végétal du futur. Le point de départ de la société euh, était euh, la mise au point d'un euh, brevet sur le microéclatage des algues. Les algues sont riches en vitamines et en minéraux. Lorsque l'on fait sécher une algue, eh bien, les vitamines vont se détruire. Grâce au procédé de microéclatage, on va pouvoir garder l'intégrité des vitamines et des minéraux. avons notre propre laboratoire de recherche et développement à travers lequel nous développons des partenariats avec euh, des universités ou des algologues euh, réputés. La recherche euh, sur les algues est permanente. Je pourrais vous parler par exemple du deuxième brevet que nous avons mis au point, qui est extrêmement intéressant puisqu'il nous a permis d'extraire un filtre solaire d'origine totalement naturelle d'une algue. Talgo aujourd'hui, c'est d'abord le leader de la cosmétique marine. C'est une approche euh, globale euh, de la beauté qui est proposée par Talgo, qui est une approche à 360 degrés et qui fait aujourd'hui notre différence et notre force sur le marché. Talgo est une marque qui couvre la beauté 360 degrés par tous ses points, des protocoles en cabine, des soins à la maison avec des formules adaptées, des traitements qui vont passer par des techniques de massage, par des techniques euh, spécifiques en son visage, en son corps, mais également l'utilisation de matériel pointu, également euh, des compléments alimentaires qui vont avoir une vraie action sur euh, la beauté de la peau, sur le bien-être en général. Et ça, c'est un vrai complément d'action très intéressant pour nos esthéticiennes et aussi pour la consommatrice. Pour notre clientèle, Talgo représente effectivement la marque qui apporte les meilleurs produits, les meilleurs services. Donc c'est une marque française qui rayonne dans 85 pays. la distribution de Talgo repose euh, sur trois piliers. La présence en thalassothérapie, le deuxième axe de distribution euh, pour Talgo, ce sont les spas. Nous avons aussi euh, une présence qui est euh, très importante dans les instituts de beauté. On considère qu'on a environ 15 000 instituts de beauté en France et dans le monde qui travaillent avec notre marque. Chez Talgo, on aime dire qu'on a une force de formation parce que c'est la base de tout. Une esthéticienne bien formée est une esthéticienne qui saura bien faire des protocoles, qui saura satisfaire sa cliente, qui saura vendre des produits. On a effectivement un centre de formation euh, à Paris et puis euh, près de nos laboratoires euh, à Roquebrune sur Argence. À l'international, on aura des formatrices qui seront dédiées à la marque Talgo et qui vont se déplacer dans le monde entier. Alors nous avons une école d'esthétique qui est en région parisienne, euh, qui forme environ 200 euh, élèves euh, par an. Nous avons été les premiers à ouvrir une classe d'enseignement spécifique destinée aux non-voyants qui voulaient s'orienter vers les métiers de l'esthétique. nous avons notre propre usine de fabrication et de conditionnement. C'est la garantie de pouvoir contrôler la qualité de nos produits Chez Talgo, nous considérons que euh, le développement durable euh, est une priorité. Euh, ça veut dire que nous axons tous nos efforts autour de la préservation des ressources. Nous considérons que l'élément humain est fondamental et que c'est lui qui crée la valeur de l'entreprise. Donc nous attachons beaucoup d'importance au choix des collaborateurs qui nous rejoignent. On les choisit bien entendu pour leur savoir-faire, pour leur expertise, pour leurs compétences, mais aussi et surtout pour leur personnalité. C'est euh, cette aptitude à travailler en équipe qui est pour nous euh, un élément euh, important pour le succès et pour l'avenir de Talgo. Talgo, en trois mots, c'est l'excellence, l'innovation et la pérennité.